Eh, bueno, bona tarda. En primer lloc, eh, gràcies a l'organització per, per convidar-nos. Uh, bueno, no convidar-nos en, en primera persona de programa estàtic, sinó a, a l'Associació d'Arxivers uh, en aquesta taula que parlarà d'arxius, institucions de la memòria. Uh, no és tan comú que en taules dedicades als arxius hi hagi arxivers. Sembla una contradicció, però, però és així. Per tant, realment estem, estem agraïts. Um, jo eh, tot i que els arxius apareixen com a institucions de memòria, que ho són. Eh, he posat un petit títol a la, a la xerrada inicial, que és aquest dels arxius, institucions de context, informació i confiança. Per què? Perquè memòria entenem que és allò que ha de fer eh, l'usuari d'arxiu, el ciutadà, la comunitat, la institució, amb, amb la documentació històrica. Nosaltres, com a professionals dels arxius i els arxius com a institucions, bàsicament el que han de garantir és Eh, sigui amb informació d'avui mateix, la que pot entrar qualsevol, en, en eh, qualsevol registre eh, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, això és arxiu, o eh, els pergamins del segle X, que Barcelona en aquest sentit podem dir que té 1.200 anys de patrimoni documental a les seves esquenes, que no està malament, segurament és una de les ciutats amb, amb un potencial més gran respecte al seu patrimoni documental. Nosaltres, com deia, com a institucions, com a servei municipal o en general la ciutadania, el que ens dediquem és a, a dotar de context, a treballar amb informació, informació pública, i sobretot a generar confiança. Confiança en que en aquella informació serà autèntica, íntegra, fiable, i confiança també, i aquesta és la part que ens ha fallat més, sovint perquè no hi ha hagut voluntat política d'obrir els arxius, confiança en la ciutadania. La ciutadania de que entengui quina és la nostra tasca, quina és la nostra tasca vinculada tant a, a l'organització a nivell intern com sobretot de cara a la ciutadania, especialment en anys com aquests que tan eh, necessària és la transparència i l'accés a la informació. Eh, he dividit en dos, en dos parts, en dos blocs, la, la intervenció. Una, eh, també tenia en compte el, el, les preguntes que ens havien adreçat l'organització i una miqueta com ha anat eh, ahir va anar la, la xerrada també, que, que es, les xerrades que es van fer. Una és com fer transparents les institucions de memòria, no només els arxius, com garantir que aquest accés i aquesta transparència a aquestes institucions i la segona és com fer accessible el patrimoni documental. En aquest sentit, jo, com a arxiver, puc parlar més o menys del patrimoni documental, dels altres patrimonis no m'atreveixo, no tinc la formació i, i entenc que cadascú té la seva natura pròpia. És precisament a partir d'entendre aquest valor concret que té cada patrimoni, sigui documental, bibliogràfic, etc, audiovisual, que segurament després, com fèiem abans l'al·lusió, es poden fer tota, totes les remescles que vulguem però necessiten d'aquest tractament singularitzat per, dotar, eh, per donar al, al patrimoni tot el context eh, que són capaços. Com fer eh, transparents les institucions? Doncs recorrem a la llei de transparència, és ben fàcil, ben, ben senzill. Eh, ahir es va parlar molt de participació, eh, en principi la, la xerrada inicial que hi havia d'haver avui, ara que serà després, també parlava molt de participació, de com les comunitats, la ciutadania havia de, de participar, per tant, en, en el, en el cogovern diguem, de les institucions, però eh, segurament no es va parlar gaire de, del rol de, de la informació i de la, de la informació eh, fiable i de què garanteix que aquesta informació sigui fiable i que arribi a tothom per igual. La llei de transparència del Parlament de Catalunya en aquests articles deixa molt clar que el fonament tècnic ha de ser els sistemes de gestió documental. Eh, aquests sistemes el que garanteixen és la, la gestió eficient, tot el, el tall diguem, de, de, de l'administració, de tots els tràmits, de, tota, de tots els expedients i, en concret, també, òbviament, el seu accés concret a qui ho hagi de fer i no a qui no ho hagi de fer. Uh, I els portals de transparència que tant eh, a partir en principi de l'1 de gener tots, totes les administracions havien de tenir, que òbviament no tenen totes les administracions, han de formar part d'aquests sistemes de gestió documental. És a dir, no són simplement finestretes on volcar de tant en tant informació que no sabem ni d'on surt, ni garantim la traçabilitat, sinó que han d'estar vinculats al sistema de gestió documental únic que totes les administracions han de tenir i que també han de tenir cada institució de memòria, és a dir, els grans centres, MACBA, el, eh, CCCB, eh, els museus, el Museu Nacional de, del que vulgueu, com eh, institucions dins de l'administració han de dotar-se d'aquests sistemes. I això és clau per què? Perquè només així podrem retre comptes. Només així la ciutadania podrà saber si no només els pressupostos, sinó quins programes tenen, eh, quins mitjans hi han destinat, quins processos de eh, selecció o elecció diguem, de personal o de patrimonis, de col·leccions s'han triat, etc etc. És a dir, la participació sense informació no té sentit i aquests, aquestes són les eines que reconeix la llei. Per tant, en principi, són les que haurien d'aplicar. Actualment, no patiu, cap portal de transparència del país està vinculat al sistema de gestió documental. Fem lleis, òbviament, per no complir-les, som un país excepcional amb això, i entenem que també això s'ha de, de poder comentar des de l'àmbit de la cultura perquè sovint es posa, com deia, massa, massa, massa èmfasi en, en allò que es publica i no en la qualitat d'allò que es publica. Eh, qui s'encarrega d'implementar aquests sistemes de gestió documental segons la llei 10-2001 eh, d'arxius i documents a nivell municipal? Doncs els serveis d'arxiu municipal. Eh, especialment, eh, en aquest sentit, us voldria que, que us fixéssiu en l'article 32, de la llei d'arxius i documents que parla dels arxius municipals, eh, són els encarregats de definir, implantar i mantenir el sistema de gestió documental de la, de la documentació en fase activa, semiactiva i també inactiva, la històrica, la pròpia, que s'anomena habitualment com a patrimoni documental. És a dir, l'abast de la gestió documental és integral, no només a la, a la documentació d'origen, sinó aquesta que mm, en el dia d'avui més tindrà diguem, eh, la nostra atenció, que és el, eh, la documentació històrica. Sigui produïda per, per la institució o sigui aquella que la gent ha cedit o s'ha adquirit al, al, a les institucions com els arxius de, dels ajuntaments. Eh, I en concret l'article 35 també és interessant perquè els portals de transparència hi ha d'haver reflectits també totes aquestes eines que els sistemes de gestió documental inclouen. Des d'un quadre de classificació, i ara estic parlant una miqueta raro, però ja va bé que de tant en tant soni, el quadre de classificació és una eina molt interessant perquè estructura tota la informació que pugui haver en una, en una institució i et diu quins codis tenen perquè tu després puguis, eh, sense conèixer l'expedient en concret, puguis anar-lo a trobar. Penseu que la llei de transparència té moltes mancances. Una d'elles és que si tu no fas la sol·licitud d'accés detallada, et poden tombar la sol·licitud d'accés. Evidentment, si els, tots els portals de transparència del país hi hagués el quadre de classificació, els catàlegs d'expedients, els catàlegs d'eliminació documental, el ciutadà podria demanar informació de manera molt més precisa. Eh, a l'hora de saber, per exemple, què es fa, com deia, doncs, amb una institució en concreta, la que sigui, un casal de barri, o què fa amb els seus, eh, amb els seus recursos. I la informació pública, és a dir, aquí veiem una miqueta la concatenació. Com fer transparents una institució, la que sigui, eh? com deia, ve el mateix ajuntament, ve un museu, ve un, un arxiu municipal o ve un centre cívic des de l'arxiu electrònic, que per llei d'aquí dos anys haurà de ser únic, que és una bajanada també a nivell legal. Penseu que als Estats Units eh, ja fa anys que ho estan intentant i tenen com a termini el 2019. Nosaltres, amb la llei 39-2015, 39 eh, diem que mitjans del 2018 totes les administracions hauran de tenir un arxiu digital únic. Ojo, arxiu digital únic no només per la, per la documentació aquesta administrativa, eh, sinó per tota la que tingui l'administració. La, eh, en principi hi ha uns marcs d'interoperabilitat, de seguretat, però no estan gens implementats. És a dir, com sempre és una llei que es fa per no complir-la. Però en principi, malgrat aquest eh, incompliment eh, generalitzat que hi haurà, sí que és cert que si teniu en compte, com deia, la llei de transparència, la llei d'arxius i les noves lleis de procediment administratiu, mica en mica s'intenta que hi hagi una major coherència. S'intenta treballar legalment cap a l'establiment d'un únic marc de referència en l'administració electrònica que permeti després l'accés més fiable i, per tant, la rendició de comptes. Eh, però, clar, de tots aquests elements, que estan molt sintetitzats, evidentment falla els dos de la dreta. Eh? Portals de transparència tothom s'hi ha avançat a fer-lo, passant olímpicament del que deia la llei. Sistemes de gestió documental és un mite, és a dir, les administracions tenen diversos sistemes però no estan en realitat connectats com en un de sol, com caldria, per facilitar precisament tota aquesta tasca de, de, de fiscalització, d'auditoria. I, òbviament, l'arxiu electrònic únic ja és directament ciència-ficció. Sobretot també perquè de vegades es confon el que és un repositori obert, que d'això en par podem parlar també, i en parlarem, d'accés obert a la cultura, amb l'arxiu digital o electrònic únic que marca la llei, que ha de garantir, com dèiem, aquesta fiabilitat i autenticitat que no es pot garantir de la mateixa manera simplement per un objecte digital cultural, com dirien els d'Europeana, que per un expedient electrònic amb eh, efectes diguem, legals i jurídics. Aquí potser resumit està... Eh, és que sempre, sempre queda el, <laughs> la cosa aquesta del mig aquí que no es veu bé, però bueno. Cap participació sense informació. Eh, això crec que és clau, sobretot en un debat com avui que, que la participació tindrà un pes fonamental. És a dir, no podem demanar participació, no podem exigir fins i tot nosaltres com a ciutadans participació si no tenim la informació. Perquè per participar, per e-, exercir la cogovernança, sigui des del punt de vista del ciutadà, sigui des del punt de vista d'una comunitat, eh, es necessita tenir clar eh, què estàs discutint. És més, per saber si l'administració està fent el seu exercici de rendició de comptes, has de, has de tenir clar quina informació tenen i te l'han de donar a l'abast. Dèiem, per tant, l'accés a la informació és bàsic per generar eficiència a l'administració, però també per aquesta paraula que està tan de moda, apoderar o simplement enfortir, eh, per no utilitzar vocables així una miqueta agafats de, de l'anglès, enfortir la nostra actuació, sigui com a ciutadà, sigui com a, com a administració també, o sigui com a, en comunitat, comunitat, eh, col·lectiu, etc. I llavors, per tant, exercir el que dèiem, l'objectiu, entenc, de tot d'aquest nou marc eh, legal, més enllà de les opcions polítiques de cadascú, de potenciar cada cop més la cogovernança, de democratitzar les institucions. I, per tant, la clau aquí estarà en la rendició de comptes. Això és el que els arxius, els serveis, els serveis d'arxiu ens dediquem a fer. Això és el que políticament mai no s'ha tingut en compte, tot i que tenim un marc legal de, des de fa 15 anys. Però en la mentalitat que és molt més, costa molt més de canviar, òbviament, que els marcs legals, encara els arxius som els custodis, els custodis del patrimoni, els guardians de la cripta. Se'ns veu així, per vella i nova política, eh? vull dir, <laughs> això és absolutament transversal. I en canvi, eh, nosaltres com a professió fa dècades que estem en el postcustodialisme. No tenim sentit sense la ciutadania, no, no, nosaltres treballem per això. Eh, no, guardem la documentació per tenir-la ja ben endreçada i fer d'historiadors estones lliures. Nosaltres no som historiadors. És a dir, bueno, sí, jo sóc llicenciat en Història, però com a arxiver no em dedico a fer recerca ni a fer memòria històrica. Doto de context la informació perquè els altres, historiadors, gent del carrer, qui sigui, i tots en les mateixes condicions, puguin fer l'ús que vulguin de la informació. Memòria històrica, però també muntar un negoci. És que a més, això no, no sóc jo qui ho ha de decidir. Però per això també, i ara vindrà la segona part, hem de fer accessible el patrimoni documental a tots per igual. Com es fa accessible el patrimoni documental? Fins ara, quina ha estat la, la idea normalment? Doncs això, fem unes guies, fem un llibre d'història, fem... De manera que es fa només un petit eh, resum del que hi ha. Nosaltres què proposem, i ara parlarem d'exemples a nivell europeu, crear autèntics, no portals, sinó autèntiques plataformes. Com Europeana està evolucionant, autèntiques plataformes per poder treballar en comunitat també, amb la gent, la, la descripció i, i, i, la, i fins i tot la classificació de fons. Avui em poso ja molt radical i tot. Um, negaré haver-ho dit, això. Uh, <laughs> com fer accessible, per tant, el patrimoni documental? Parlem primer de les grans experiències eh, a nivell europeu. Uh, Bàsicament, a Europa s'han desenvolupat dos grans projectes, que són el d'Europeana, que és el més conegut, eh, perquè inclou eh, tota aquesta perspectiva glam que dèiem, eh, d'arxius, museus, eh, biblioteques, de tot una mica, i en paral·lel aquest d'ApexNet, que de fet ara és AP Foundation, que és l'arxiu de portals europeus. Són dues maneres de treballar que en el fons també estan connectats perquè, si no ho sabíeu, tant Europeana com l'AP Foundation tenen la seva seu a la Haia, que aquí el nostre col·lega Martin està molt a prop, eh, i, i sembla que Holanda serà el gran centre eh, del patrimoni documental, cosa que menys mal que és virtual, eh, perquè tenint en compte el nivell del mar, qualsevol dia tindríem una desgràcia. No. Eh, Europeana, com deia, tenen eh, fins a 49 milions de, de Cultural Heritage Objects, que diuen ells, d'objectes digitals, eh, descrits descrits no, no per una fundació, per un, sinó que hi treballen 2.500 institucions de 28 països. Eh, problema. S'han basat en el model eh, de metadades del Dublin Core. Eh, D'això no sé si toca parlar avui o és massa tècnic o no, però entre el Dublin Core, eh, que serveix per, per definir bé l'objecte però dotar-lo de poc context, i els models de metadades que utilitzem als arxius, tipus Encoded Archival Description, el METS, hi ha sempre problemes d'interoperabilitat. És a dir, es poden, es poden eh, arribar a, a mapejar camps comuns, però sempre es perdrà el context. De fet, Europeana té un, una task force, que diuen ells, per treballar amb la descripció d'objectes jeràrquics. Per què parlo d'objectes jeràrquics? Perquè la documentació d'arxiu, com veurem, no es pot entendre aïllada mai. Això és caure en el fetichisme, això és caure en, en, en el col·leccionisme, en l'antiquarisme. El document d'arxiu només té sentit amb el seu conjunt, amb el seu fons. Val? En canvi, Europeana potencia el, el, el consum de... Vaja, veig que no funciona. El, el... Aquí és on ara hauríem de poder entrar, però com que no... A veure Europeana, que, que, és, que és un portal... bueno, suposo que tots els coneixeu, és que potser tampoc no cal, eh? però vull dir, té una, té una gran potència, que és que de seguida veus l'objecte, de seguida veus la imatge. Val? Apex, en canvi, té 244 milions de registres, però sobretot són de context. Per tant, et situa, però no t'ho dona. Europeana t'ho dona, però et, et pot descontextualitzar. Com dèiem, el patrimoni cultural, entenent-lo com un tot, hi ha un petit problema. Fixem-nos què hi ha darrere de tot això. És la Directiva Europea de Reutilització de la Informació i clarament està enfocada al mercat. Vol crear producte els Creative Commons també per facilitar l'explotació comercial. Per tant, documentació en obert eh, sense cap mena de, de, de, de, això, de, de, de copyright, sí, però ojo, llavors dotem a la gent de les mateixes eh, oportunitats per explotar-ho, perquè si no només beneficiarem a, a les grans companyies a que tinguin la capacitat d'entrar de, en, aquest, en aquesta línia. Eh, com que queden pocs minutets, anem més ràpid. Per què diem nosaltres els arxivers que el patrimoni documental no és el mateix que els altres patrimonis? No perquè siguem singulars i anem de xulos, sinó perquè l'arxiu, el document d'arxiu, té tots aquests valors a la vegada, pot tenir-los, no és només un valor cultural. I més encara si ho enfoquem des de l'òptica de l'hegemonia i la subalternitat. En funció de qui és el productor, de quin lloc ocupa en la societat, també tots aquests valors canviaran. Els arxivers portem 100 anys avaluant aquest tipus de, de... avaluant la natura dels documents. I per tant, entre el seu valor jurídic, el seu valor com a memòria, el que serveix com a identitat i el seu valor de comunitat, establim aquests vincles i avaluem quina és la seva natura en cada moment, que és una natura, òbviament, que varia. Per tant, de vegades, l'enfocament aquest patrimonialista considerem que ens, ens, eh, ens simplifica i, i perdem tota aquesta riquesa que comentàvem abans dels arxius independents, comunitaris, etc, que perdrien, per exemple, el seu valor de prova jurídica i, en canvi, dins de la seva lògica de creació, la tenen. Els arxius, institucions de memòria, de patrimoni i de cultura, com diu el marc legal, sí, òbviament, però sobretot institucions de context d'informació i de confiança. Eh, com passar de cultura a confiança? El que dèiem, obrim l'arxiu, fem que sigui un, un, un nucli d'apoderament cívic perquè legalment ho podem fer, si és que no cal canviar la llei, simplement cal que ens la creiem. I obrim també els nostres mecanismes d'avaluació. En el cas de Barcelona, la Comissió Municipal d'Accés i Avaluació, que és la que es dedica a dir què es pot eliminar, què no es pot eliminar, què té accés i què no té accés, obrim-la també als col·lectius que puguin estar afectats per, eh, per sèries documentals concretes, val? que ens aportin la seva visió. Eh, la política d'adquisicions, definim-la ja d'una vegada. Ja n'hi ha prou de que cada, en funció de cap on bufa el vent polític, s'adquireixin cartes portolanes del segle XIV o ara potser es de, eh, no sé, documents de, de moviments socials. No es tracta d'això, es tracta de definir-ho entre tots i sobretot, zero euros per adquirir patrimoni documental, zero euros, si us plau. Fomentem l'esperit cívic i en tot cas destinem-los al seu tractament perquè l'altre és com feien a l'edat mitjana, crear tresors i amagar-los. Eh? Gastar-se, no és el cas de Barcelona en aquest cas, però bueno, hem tingut casos recents de gastar-se bajanades en, en quatre papers que continuen allà eh, tancats. Eh, de patrimoni i informació, el que dèiem, compartir eh, protocols de digitalització, els esquemes d'interoperabilitat, treballar els arxius com si fossin, utilitzar els OCMs, per exemple. Els OCMs són, són la gran estructura arxivística del moviment ciutadà. És una paraestructura arxivística que s'està generant. Col·laborem, Tenim molta documentació analògica que podria ser eh, tractada, eh, en, passada diguem, als catàlegs eh, informàtics si tinguéssim aquesta mà d'obra, entre cometes, eh, interessada. Els expedients d'obres eh, o, o plans urbanístics, no estic parlant del segle XVIII, eh, coses recents. Eh, I, òbviament, crear una plataforma oberta, com a europeana pretén ser, per encabir tots aquests arxius comunitaris. Utilitzem, per exemple, l'experiència d'Anglaterra dels arxius independents i comunitaris. Aquest tractament que s'ha fet, fet des de l'arxivística per entendre aquestes agrupacions documentals que han, que han sorgit de les mateixes comunitats, perquè en un moment determinat van, van tenir aquest, aquest compromís diguem, polític de dir no ens sentim representats el, pel patrimoni documental institucional. Ningú no parla de la història d'Anglaterra, ningú no parla de, dels immigrants, ningú, en general, ningú no parla de, de, de les minories de gènere, etc. Eh, fem nosaltres, documentem-nos, doncs treballem en conjunt, arxivers, aportem la nostra experiència com a professionals, fem aquest acompanyament a les comunitats que necessiten eh, aquesta, aquesta guia, no imposant criteri, sinó compartint-lo i aprenent des de, des de la subalternitat d'aquestes comunitats com eh, contextualitzar encara millor, perquè sovint treballem de cara a l'administració. La, a eh, I de memòria i context. Eh, el que dèiem, lluitar contra els silencis d'arxiu. Això és bàsic. El patrimoni documental que tenim als arxius és el que ha generat, òbviament, una societat no democràtica. Una societat democràtica ha de garantir un reflex, diguem, eh, igualitari de totes les capes i grups socials. Això hi ha dues maneres, cap al passat i cap al futur. Perquè, ojo, el patrimoni que s'està generant avui, i sobretot des dels moviments socials, s'està generant ja en ambient digital. Fem com el NARA, a l'Arxiu Nacional dels Estats Units. Avui acabava el termini de licitació d'una eina que de manera automàtica pogués arxivar els tuits, Facebook i d'altres perfils vale? de la seva pròpia institució, però també d'altres comunitats. Eh, si teniu temps, aneu a veure aquest projecte de Document Now, Documenting Now. Es dediquen a, a veure totes les grans mogudes que hi ha a nivell social i, els estan, i les estan arxivant els hashtags, etc etc. Estan, estan donant eines també gratuïtes perquè els moviments socials puguin, moviments socials, ciutadans, i qui sigui, eh, pugui ràpidament passar del Twitter al, a un format eh, de preservació. Això és el que ens dediquem als arxivers. Això és el que podríem fer a totes les institucions, si òbviament tinguessin a bé comptar amb nosaltres i òbviament dotessin places, eh? aquí a Barcelona aprofito ara la falca reivindicativa, tenim 10 arxius de districte i 5 arxivers de districte, feu els càlculs. I ja, com que no podrem entrar, perquè el PDF no ho permet, simplement, fixeu-vos, el catàleg en línia de l'Arxiu Municipal té 500.000 registres. Òbviament té molta més documentació que es podria volcar, però també us haig de dir, si teniu temps i ganes, proveu-lo de localitzar dins del web municipal. D'entrada no el trobareu. Per què? Perquè, per exemple, Barcelona Cultura està dins dels catàlegs de museus. El glam està bé, com deia, però al final, si us plau, <laughs> perdó, i en contra teniu el Barcelona Govern Obert, que és la cosa més visible del món, que també treballa en la informació pública. No hi ha d'haver aquesta disparitat. D'arxiu n'hi ha un. Per tant, de portal i de plataforma n'hi hauria d'haver una. Aprofitem tots aquests recursos per millorar l'eficiència i l'experiència d'accés del ciutadà, però també tot allò que l'administració, des dels arxius, des del seu back-office, pot donar. Catàlegs d'expedients de moltes sèries documentals estan més que descrits, simplement es tracta de publicar-los, sense problema, per protecció de dades i en tot cas anonimitzem. Però sobretot destinem, destinem recursos a obrir els arxius, perquè el material ja hi és, simplement es tracta de, de fer-lo fer, -lo, fer -lo accessible. Eh, I ja està, perquè m'he passat més dels 20 minuts. Eh, després, en tot cas, de cara al debat, eh, ja podrem seguir amb, amb, amb aquests comentaris. Vinga.